Ah, adoro fare quadri di prostitute. Senti, eh, ce la fai ad essere un po' più naturale, cara? L'Outuac! Ti sta venendo benissimo! L'Outuac! L'Outuac! Ma cosa credi che sono un francesino? Non riesco a lavorare in queste condizioni, maledizione! Vattene via, troia! Oscar? Marunno cammene, ma guarda questi che accendono i falò dentro a casa! Che cazzo è un falò? Non ci pensava paesà, che dobbiamo rintracciare quello da tutto dorato che se ne è andato a gamba, che ha ammazzato pure qualcuno dei nostri sto e bottane! Vabbè, che tanto quello là che prega sempre il sole l'abbiamo preso! Andiamo va, che ce ne sta pure un altro che non si riesce a trovare! Eh, ma infatti quello che è volato dalla finestra che cazzo di fino a Ma che cazzo ne so, gli è scomparso questi qua, sono maghi! È per questo che li dobbiamo acciuppare tutto quanto, eh yeah! Ma... Ah! Ah! che cazzo? Sigmaier! Ma dove diavolo mi trovo? Ah, eh, Lautrec, eh, sono contento di vedere che stai bene. Sigmaier, che diavolo è successo? Dove mi trovo? Dove sono Oscar e Soler? Ah, non ti preoccupare, Lautrec. Sei in un posto sicuro adesso. Nessuno ci troverà qua. E perché diavolo qualcuno dovrebbe cercarmi, Sigmaia? Perché hai commesso il grave errore di accendere un falò, Lautrec. E per questo, ora, sei un ricercato. Ah, sei un ricercato, Lautrec, sei un ricercato. Ma che cazzo sei? Perché non ti dai una calmata? E soprattutto, chiedi scusa a Sigmayer per averlo colpito. È grazie a lui se sei ancora vivo. Dove cazzo eri finito, Sigmaier? Cioè, Lautrec, mi dispiace, ti spiego tutto. C'è stata una sparatoria, Lautrec. E tu sei rimasto ferito, nonostante sia riuscito ad abbattere alcuni dei poliziotti. Sigmaier si era nascosto perché aveva intuito il pericolo ed è riuscito a salvarti. Ed ora ti trovi qui. Lo avevi intuito, eh, Sigmaier? Lautrec, io dovevo lasciare che voi accendeste il farò. Io dovevo avere una conferma. Sigmayer ha fatto quello che ha fatto perché era necessario, Lautric. Noi dovevamo sapere se ci fosse stata davvero la possibilità di accendere il fuoco. Mi stai forse dicendo che mi avete utilizzato? Sono molte le cose che non sai, Lautric. Quindi vedi di darti una calmata. Ascoltami bene, bionda, comincio a stancarmi di questo gioco. Ditemi dove sono Oscar e Soler. Eh, Soler è stato arrestato, Lauter. Per Soler non abbiamo potuto fare nulla. Che significa che è stato arrestato? Lautrec, è già tanto se sei ancora in vita. Eh, mi dispiace, Lautrec, non ho potuto fare diversamente. Bene, Sigmaier, quindi questo significa che io e te lo andremo a recuperare. E dov'è Oscar? Dov'è Oscar? Eh, Lautrec, eh, Oscar... Eh. Di Oscar non ce n'è traccia. Ah, fantastico! È semplicemente volato dalla finestra e ora non si trova più! L'unica cosa che sappiamo è che non è scomparso soltanto Oscar, ma anche il gigante che l'ha tirato giù dalla finestra. Chi cazzo era quello? Il suo nome è Smug. Smaug? Non ha importanza, è comunque la stessa persona. Comunque sia, a quanto pare il suo obiettivo è quello di impedire che vengano accesi i falò. A quanto pare ce l'hanno tutti con il mio falò, eh? C'è un motivo preciso per questo, Lautrec, e tu lo ignori. Quindi, vedi di ascoltare. E mi sa che adesso parte la narrazione, Lautrec, mettiti pure comodo. In un'era ormai dimenticata, una piaga chiamata la maledizione dei non morti aveva messo in ginocchio l'umanità. Lentamente molti esseri umani si stavano trasformando in creature non morte, fino a che un prescelto ha vincolato la prima fiamma. Questo processo si è ripetuto nel tempo fino ad oggi, con la differenza che ora gli umani, invece di rinchiudere i non morti, lontano dalla loro realtà, hanno deciso di collaborare con loro per impedire che la prima grande fiamma si spenga e per evitare inutili guerre e spargimenti di sangue tra le due specie. Per vincolare di nuovo la fiamma di quest'epoca sono necessarie le quattro grandi anime, che nelle mani sbagliate possono rappresentare una grande minaccia. Noi siamo stati chiamati in questo tempo per impedire che si faccia una strage, ma sfortunatamente il tuo tentativo di riaccendere il falò ha compromesso il patto di eguaglianza stipulato tra umani e non morti. E ora le forze belliche degli uomini ci sono avverse. Non siamo soli, siamo una confraternita di non morti, capeggiata da colui che chiamiamo il Vescovo, colui che ha stipulato il patto di eguaglianza con gli umani. Siamo alla ricerca delle quattro grandi anime ma non siamo i soli. Più fazioni e nemici si stanno rivelando cercando di precederci. Dobbiamo collaborare, Lautrec. Dobbiamo ridare vita alla prima fiamma. Che giornata di merda. Allora ragazzi, chi si ricorda di cosa abbiamo parlato nell'ultima lezione? Eh, se non mi sbaglio stavamo parlando del significato che c'ha eh, eh, paisan, che significa gentiluomo, eh, no? Bravissimo, bravissimo. E invece chi si ricorda cosa significa wallera? Eh, la wallera, la, la wallera non è tipo una pizza. Ma che cazzo dici che la wallera è un uccello, no? Ma che uccello? Io mi ricordo che sono andato in pizzeria, e gli ho chiesto una wallera, mi ha portato la pizza. Guarda che tu non ci stai capendo più cazzo, che la wallera è un uccello, da già non mi imbrutti qui che io ti ammazzo! Eh. Adesso adesso, ma la Waldera non è tipo no, un uccello! No, la Waldera è... Adesso io ti ammazzo! Sparate! Ah! Allora, signori, dove sono i criminali che avete catturato? Buongiorno, comandante Tarkus. Anche lei è venuto a fare ripetizioni? Buongiorno, professoressa. No! Sto aspettando dei criminali che sono stati arrestati e devono essere interrogati. Commissario, voglio che tutti seduta stante entrino nella base di corsa! Bene, in questo caso ragazzi potete andare, ma mi raccomando studiate, domani vi interrogo. Io comunque non capite che cazzo è sta uguale. E lascia perdere che ci abbiamo da fare. Ma commissario una cosa. Eh sì, mi dica. Le voglio dire che il suo... Marondo Carmen! È molto migliorato, complimenti. Ah, veramente, mi fa piacere, sono contento. Oh, e pure io sono contento. E allora siamo tutti contenti. E sono contento. E pure io sono contento. E allora siamo tutti contenti. Arrivederci, professoressa. Arrivederci. Sono un amico di Sarah Connor. Mi hanno detto che è qui. Posso vederla? No! Ah, scusate. Eh, uè, comandante, ci sta una cosa che le devo dire, sa, che eh, non li abbiamo presi mica tutti sti cazzi di criminali, ne abbiamo preso uno solo. Commissario, mi state dicendo che non avete catturato i furfanti al completo? Eh, comandante, ma che cazzo ne so, io, io manco c'ero. Eh, mi scusi, comandante, stiamo aspettando che ce li portino a casa, perché mi sa che c'è stato un po' di burdello. Ah, davvero? Commissario, non credo di aver capito. Uè, ma che cazzo è? Ehi, commissario, siamo noi della squadra mobile che abbiamo recuperato il cazzo criminale che stava tipo. si, si è fermato a lodare il sole. Oh, ma dica che voglio una margherita! E eh, state zitti un attimo! Eh, che cazzo! Ehi, commissario, siamo fuori dalla porta e stiamo entrando. Ma che bellezza! Ehi, comandante, sono arrivati gli uomini nostri con il cazzo criminale. Benissimo, quando saranno pronti, recatevi nella sala dell'interrogatorio. Io vi aspetterò là. Ma che sta schifezza? Siediti. Allora, resistenza pubblico ufficiale, concussione, aggressione, rapimento, accensione... Accensione di un falò? Ah, Lautrec, cosa pensavi di fare? Ma veramente io... Queste sono accuse gravissime, ragazzo. Se non fosse che oggi sono di buon umore, ti farei arrestare. Eh, comandante, mi scusi, ma guardi che l'abbiamo già arrestato questo qua. Eh. Ah, guarda in che pasticcio ti sei messo. Cosa direbbero i tuoi genitori? A, a mia difesa, eh, mi trovavo semplicemente lì, signore. Non ho fatto nulla. Se non collabori, ti faccio subito arrestare. Comandante, eh, l'abbiamo già arrestato. Ah, sei proprio un incorreggibile, eh? Ma io... Basta così. Cosa ti è saltato in mente di accendere un falò fra le mura domestiche? Non lo sai che è pericoloso? Non immaginavo. Sono stanco di voi panca bestia che volete fare i fricchettoni in una società così civile ed educata. Dove sono i tuoi complici? Ma come potrei saperlo? Sono stato portato via durante quel gran disordine. Non ho visto cosa è successo. So solo che Oscar... Oscar! L'ho visto volare dalla finestra, tirato via da un gigante! Che droga hai assunto, ragazzo? Ma quali droghe? la mia unica assuefazione è lodare il sole. Allora vorrà dire che ti chiuderemo in una cella buia e isolata non vedrai mai più il tuo amato sole. No, no, non potete. Allora vedi di collaborare, se non vuoi essere arrestato. Comandante Darek. Oddio! Cosa è stato questo rumore? Eh, comandante, questo è il nuovo sistema di comunicazione interna della base. Oddio! Comandante. Ma non potete farlo smettere? Comandante. Eh, comandante, mi dispiace, ma questa è una creatura che è viva, che si è infilata lì nell'angolo e non si muove più, ormai è radicata nella parete. Oddio, sembra la voce del demonio. Comandante. Ma non lo potete staccare! Eh, comandante, una creatura viva, non ci possiamo fare niente! Sta disturbando l'interrogatorio! Voglio che venga... Aspettate, cosa ha detto? A me mi sa che ha detto Wall. Ma ah, cazzo dici che ha detto che il comandante è richiesto dal leader? Il leader di Sarà meglio che vada a controllare. Riflettici, ragazzo. Tornerò per sentire cosa hai da dire. Ah! Vuoi qualcosa da bere? Heil il leader! Questo mondo ormai è marcio. Comandante Tarkus, il criminale che avete catturato è colpevole di aver infranto il patto di eguaglianza, un verbale accordo preso tempo fa con un gruppo di particolari persone. Queste informazioni sono top secret e mi aspetto la massima discrezione da te. Oh. Il patto di eguaglianza era finora segreto. Questi individui lo hanno compromesso e ora è necessario prendere provvedimenti. Ma qui ho letto non morti, leader. È una burla. Comandante Tarkus, sta per avere inizio una rivolta. Quello che è successo è soltanto la scintilla di una fiamma che ci minaccerà tutti se non interveniamo. Questi non morti vanno fermati ora, prima che diventino un pericolo. Utilizzate il protocollo persecutore ah. e organizzate una squadra con i vostri migliori uomini. A breve riceverete nuovi ordini. Il protocollo persecutore? Ma quindi queste creature chiamate non morti esistono veramente? Sono state nascoste alla società per tentare una convivenza segreta, ma a quanto pare dobbiamo fare come in passato, cioè rinchiuderli e seguire gli ordini! Al il leader! Qui, bello! Hey. Wow, uh, uh. Ciao! <laughs> Ehi amico, tutto bene? Ah, eh, immagino di sì. Allora, eh, piacere. Io sono Soler. Sembra che saremo compagni di stanza. Ah, capisco. Allora, allora mi siedo, eh? Ah, chi l'avrebbe mai detto che sarei finito in prigione? Per un falò. Come farò ora a lodare il sole? Oh, che rabbia! Ah. Sai, amico, io lo so che Lautrec è riuscito a scappare. L'ho visto che ce l'ha fatta, almeno lui. Ma Oscar... Chissà se Oscar sta bene. Ah, ma, ma dove diavolo mi trovo? Oh! Ma... Eh? Oh cazzo. Eh, oh, mi, mica ce l'hai con me, io. Io. Io non. Me ne vado, eh. Me ne vado. Ah, ah, oh, cazzo! Ah, ma, ma che è successo? So, sono morto? No, Oscar. E mi fa piacere vedere che stai bene. Ah, ma chi sei? Non ci pensare. Immaginami come il tuo angelo custode. Uh, va bene, ma quindi chi cazzo sei? Tu già mi conosci, Oscar. Solo che non mi hai mai visto in questa forma. No, tu sei quel pazzo che mi guardava dal balcone. Mi chiamo Drake, Oscar. E sì, sono quel pazzo che ti guardava dal balcone. Sì, va bene, ma aspetta un momento. Come mai sono finito in un bosco? Ti stavo portando in un luogo sicuro, Oscar. Ma ho notato che nel cielo c'era un persecutore e credevo stesse cercando me. Per questo t'ho lasciato lì in mezzo al bosco. Ma sfortunatamente il suo bersaglio eri tu. Perciò sono dovuto tornare indietro a salvarti. Per la seconda volta. Oh cazzo. Lautrec, Oscar, Soler! No, Oscar sono io! Ma cosa è successo? Avete acceso un falò. È questo quello che avete fatto. Sì, ma mi ricordo che c'era la polizia. Cazzo, quel gigante! Che cazzo è successo? Porca troia! Quel mostro gigantesco e ripugnante ti ha gettato giù dalla finestra. Io stavo guardando dal mio balcone. E poi non lo so che fine hanno fatto i tuoi amici. Io semplicemente ti ho portato via da là. Cazzo, che situazione di merda! Oscar, c'è un motivo per il quale ho agito in questo modo. Io ho bisogno di te. Ma che cazzo significa? Io devo tornare dai miei amici, devo sapere cosa è successo. Dimentica i tuoi amici, Oscar. Ormai è troppo tardi per loro. Sicuramente sono stati presi dalla polizia. E adesso che cazzo faccio? Vieni oh! con me, Oscar! Eh? Ti introdurrò alla grandissima arte della piromanzia. La piro che? E ti porterò dai miei amici. Chi? Siamo una confraternita, la confraternita del drago. Ah, ah, ah sì? Noi vogliamo raccogliere tutte e quattro le grandi anime. Che? Per riportare in vita gli antichi draghi che ormai si sono estinti. Wow, e magari anche mia nonna. Non sto scherzando, Oscar. Dobbiamo riportare in vita i draghi e tu mi aiuterai una volta che sarai diventato un grande piromante. E se invece non voglio farlo? Ti ucciderò ora! Hai capito? Allora cominciamo subito l'addestramento per la piromanzia e riportiamo in vita i draghi! Sapevo che avresti compreso. Ma ora dobbiamo andarcene da questa zona. Potrebbero arrivare altri persecutori. Bene, allora leviamoci subito dalle palle e andiamo... Dove dobbiamo andare? Ci incammineremo verso la confraternita, uh -huh. dove ci aspettano i nostri amici. Ah. Uh -huh. E durante il viaggio ti introdurrò alle basi della piromanzia. Ah. È una lunga strada quella che hai davanti, Oscar. E mi aspetto grandi cose da te. Ah. Sono sicuro che tu hai un grande potenziale per diventare un grande piromante. Eh, sì, beh, anche perché se ho capito bene la piromanzia è l'unica cosa che mi terrà in vita adesso, quindi eh, per me va bene, diventerò un grandissimo piromante. Benissimo, Oscar, allora andiamo, non c'è tempo da perdere. Ehi, aspetta, cammini troppo veloce. Avanti, Oscar, Non toccare quel fungo! Ah! Cominciamo proprio bene, sì?